როდესაც ბატონი კოტე გოგელია ამბობს, რომ მისი პოლიტიკა უნდა იყოს ქართული და ქართული გახდა რუსული სინონიმი ამ კატეგორიის ხალხისთვის. მაფიქრებს ეს, რომ იმის ნაცვლად, რომ ტელევიზია, რომლის განვითარება ვარ, მარგინალიზდება და ხუბუტია გოგელიას ევრაზიული ქართველების გემოვნების შესაბამისი შეიძლება გახდეს.